La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Radar Hijrah Kolbi Merauke Pada kesempatan kali ini Alhamdulillah tim mendapatkan panggilan ya Dari saudara kita Dimana saudara kita ini eh, penasaran Karena dia ingin merasakan eh, rukiah itu seperti apa. Jadi dia kemarin sempat ya kita menghubungi dia melalui video call, kita melakukan mediasi dengan rukiah melalui jalur video call dan alhamdulillahnya si saudara kita ini mendapatkan e, reaksi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan e, rukiah di tempatnya saudara kita ini. Untuk itu jangan kemana-mana, saksikan terus di channel Radar Hijrah Kolbi Merauke. Coba kalau kamu lihat itu kira-kira apa? Ada apa? Ada sesuatu Ada berapa itu? Oke pemirsa ya, jadi kita sudah sampai di kediamannya Mas Budi. Kemarin malam juga kita udah melakukan uh, deteksi dan kita sekarang di sini mau nanya sama Mas Budi. Mas Budi kemarin sempat ngerasain apa? Boleh diceritakan hmm. sama teman-teman? Ya, jadi sewaktu Mas Alan mulai membacakan doa, itu yang pertama kan kepala kayak kayak ketindis ya, berat sekali. Tapi yang pertama gue yang tuh di bagian kaki. Kaki. Kaki tip langsung langsung dia bergoyang mas lari semua ke badan. Habis itu kayak orang grogo itu bahasa apa ya kayak kayak mau nangis tidak kayak mau tertawa tidak hmm. kalau pas pas video callnya itu kan saya kamera dekat jadi nggak ada coba bagian sini tapi kalau itu jadi jauh itu kelihatan sekali semua tuh gemetar deg ya iya deg selain itu apa sempat mungkin ada rasa feel Udah ada berat cuma, atau apa? cuma kepala tambah berat terus di sini kayak ada yang kayak ada yang jalan bagian sini kayak ter begitu saja ya salah Oke, uh, kita langsung saja eksekusi dan kita mencoba untuk merukyah Mas Budi ini yang mudah-mudahan Allah berikan kelancaran sehingga kalau memang benar-benar ada jin dan sebagainya kita Allah, berharap kepada Allah untuk mengeluarkan dalam tubuhnya. Astagfirullahaladzim kalau ada kresek atau tuh di sebelah sini takutnya kalau utang utang lagi bu ya jangan utang utang ya fokus aja fokus Aku tuh bilang ini syaitan yang lagi misalnya rahman yang kayak astagfirullahalazim astagfirullahalazim astagfirullahalazim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wa biniyati ya Allah ya Rasulullah hamba mohon pertolonganmu ya Allah hamba mohon ampunan atas segala dosa-dosa yang hamba pernah lakukan ya Allah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 ذا الذي يصفى بالله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطن بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوضه حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا الله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده واجعلني واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده بسم الله الرحمن الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يصنع عيوبه إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده الله وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا رسول الله الله بسم الله الرحمن الرحيم رب ناجني من القوم الظالمين ومن من حسنة حسنة يا الله يا رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Radar Hijrah Kolbi Seperti yang telah Saudara-saudara saksikan Kita selesai merukia Mas Budi Dan seperti yang Anda saksikan juga Jika memang dalam tubuh kita ini terdapat jin, energi negatif atau sebagainya, insya Allah atas izin Allah akan reaksi seperti yang barusan. Mungkin itu kerasukan atau muntah sendiri keluar tanpa adanya rekayasa. Dan apabila di dalam tubuh kita ini benar-benar tidak ada energi negatif atau jin kafir santet guna-guna insya Allah hal seperti itu tidak akan terjadi terus untuk teman-teman saudara-saudara radar hijrah kolbi bila mana mungkin teman-teman ada unek-unek atau gangguan-gangguan yang tidak wajar atau mungkin ingin mencoba di Rukiah atau mungkin didetek terlebih dahulu kami dari Radar Hijrah Kolbi Merauke siap untuk membantu teman-teman saudara-saudara semua oke pemirsa demikian Kesembuhan hanyalah milik Allah semata, kita hanya mencoba berikhtiar. Tetap saksikan radar hijrah kolbi selanjutnya. Um, rolling action. Demikian pemirsa, radar hijrah kolbi. Kesembuhan hanya milik Allah, kita hanya dapat berikhtiar. Dan pemirsa, teman-teman, saudara-saudara, jangan lupa saksikan terus di Radar Hijrah Kolbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله